Ni aku sekarang aku dekat laundry Aku nak cuci baju uh, Aku nak pergi balik kampung actually Tapi sebelum balik kampung nak pergi Nak pergi sungai hiking Dekat satu bukit ni dekat sungai Siput uh, Aku mesti ramai tahu nama dia bukit Berekeh uh, Sekarang aku on the way pergi Sungai Siput And then hujan So usually kalau hujan yang area sini akan ada orang kapet lah But I don't know lah This will last until tomorrow morning uh, ah, Selalunya kalau malam ni hujan Baru besok pagi ada awan ah, kapet uh, So hopefully ada rezeki lah aku Okay so Aku dah sampai dekat hotel yang aku nak duduk malam ni Tapi macam buka ke tutup ni hotel ni oh, saya tak sure parking dekat mana but then saya rasa saya just parking je depan ni dulu tengok macam mana so ni dia punya dia punya lobby lah ok daripada parking aku ada lift eh basement hotel kapak ni tadi so kita pergi ke lobby lah which is ground floor ini dia punya reception lah Oh tak ada orang eh. So saya akan bunyikan loceng lah. Uh, check in cepat je 3 minit je. Less than 5 minit je. Deposit kena bagi RM20 sahaja. So dapat bilik tingkat 3. So let's see. Lift dia tak payah nak pakai scan-scan ke apa eh. Sebab, sebab harga dia aku dapat dia RM160 dan dia dekat Sungai Siput. Aku rasa banyak lagi bajet hotel dekat area sini. So that's why Fatah ni macam tak dapat sambutan sangat lah Aku rasa lah duduk My room dekat this side So hotel ni Dia punya lobby ni apa Pathway dia ni kapet Tapi kapet dia macam kapet nipis Tapi okey lah tak ada bau yang pelik-pelik uh, So my room Sini Tu tu sebelah lift Nice. Okay, aku ri. Aku dah buka lampu dah semua. So, ni entrance. Pintu. Untuk 160, this is what you got. Okay, bilik dia. Masuk ada cermin besar. Aku buat masuk toilet dulu lah. Toilet dia besar guys. Not bad lah. Besar, shower dia pun besar ni boleh buat 3-4 orang ni. Tak ada hand shower eh. Direct shower lah, tak hand shower lah ni. Tuala dua. Ada sinki besar. Peace yo. Ada bidet. Ada shower gel lah standard. Tapi tak ada berus gigi apa tak ada. So basically bila air dia besar luas and then bilik dia pun besar guys besar besar bilik dia memang besar dan aku dapat aku minta kata king. Kata king. Sini. Dia ada desk room tapi tak ada makeup room ke apa, tak ada cermin. Ada peti ais. And then surprisingly dia open wardrobe lah. <laughs> okay, open wardrobe. Eh, tak ada peti keselamatan. I don't see any. Uh, sejadah maybe kena request. And then uh, ada balcony besar. Balcony ni besar-besar king bed lah juga. And then the view guys. This is the view. Cantik doh nice view. I would say it is a nice view. Whoa. Ni kalau saya ukur, saya buka luar lah. Tapi tak saya ukur pun. Okay. Make sure lock. So, that's it. Bilik dah. And then, uh, as usual lah, dia bagi air mineral kecil. Coffee, tea. And then siaran TV je ni Tak banyak eh Local TV sahaja 1,2,3,4,5,6,7,8 RPM And then TV dia dah pakai TV 32 inci So uh, Cantik, not bad So So basically hotel ni 160 Honestly Okay lah Vala 160 uh, Cuma mungkin aku rasa dia akan ada struggle sikit lah kot untuk compete sebab Aku tak tahu lah apa aktiviti kat Sungai Siput ni Mungkin ada kelas simen ke kat Walang Angsa ke Dia ada aktiviti pelancongan sikit kan sebab dia lantar penyet But the room untuk 160 aku rasa hmm, Berbaloi lah Berbaloi, berbaloi. Nice Alright, so bilik memang besar Puas sangat lah. besar guys, puas hati uh, aku nak mandi rehat nak cari makan kat Sungai Siput sebab esok pagi nak bangun 3 pagi. Jom. So ni sekarang aku on the way nak pergi ke Masjid Bawang. So plan dia kalau aku baca dalam blog YouTube semua kita akan parking kat situ lah Dia lebih selamat nak compare dengan parking kat kawasan Kelapa Sawit Cuma kalau ikut Google Map Trap macam kena jalan jauh sikit lah uh, So actually ah uh, guys Jalan dia daripada hotel aku tadi Ke Masjid Bawah ni sangat-sangat gelap ya Aku ni pakai high beam ni So insyaAllah tak ada apa selamat Walaupun hati aku berdegup <laughs> Jantung berdegup kencang lah juga sikit Tapi insyaAllah semua selamat So sikit lagi kita sampai kat masjid Kita parking Aku nak tengok ada orang ke tak Kalau ada orang aku nak join Kalau tak mungkin aku hold dululah Sampai subuh ke siang ah, Sebab macam gelap kan Tak banyak nak sorang-sorang basic lah Tadi aku naik pukul 4.30 Aku ada join group uh, akak-akak dengan abang-abang lah uh, Sebayang aku je kot So aku dekat 4.30 uh, Solat subuh dekat puncak 4 Dan aku sampai dekat puncak dalam 6.30 um, hmm, So aku boleh cakap dalam 2 jam lah 2 jam dah sampai puncak And the view memang sangat super amazing lah Aku pun terkejut juga sebab aku naik seorang ni Alhamdulillah selamat sampai Dan insyaAllah sekarang aku nak turun ke bawah So aku just recommend lah Korang kalau pergi hike dia memang tak susah sangat lah Tapi aku recommend pakai kasut yang betul Memang kasut hiking And then kalau yang sikit lutut macam aku ni Kena bawa tongkat lah Serius Sebab dia agak curam dan berbatu-batu uh, Tapi what can I say is Memang is, Memang experience dia memang terbaik lah Memang cantik sangat view dia And then kebetulan aku dapat pula awan kapet And then berkabur sejuk memang ah, memang awesome gila. Ha, so aku suggest siapa nak pergi seorang janganlah. Kalau boleh kena ada teman lah, kena berkawan, kena bermasyarakat sikit. Nah, ha. ha, Uh, tapi Allah orang-orang yang naik hiking ni selalunya memang sporting. Dia memang tegur orang, you know, boleh buat kawan Allah. Okay, so uh, ada rezeki peluang datanglah ke mereka ya. Bye.